Macht ihr jetzt ein Video oder? Ja. <laughs> Oh, da müssen wir es bei YouTube einstellen. Ja. ja das, geht doch oder nicht? Wer hat das denn schon? Soll ich mich den China-Hut holen? China-Hut? Ja, China-Hut. Ne? Oder Japan, das weiß ich, wo die her sind vom ähm, Fahrradgestell kommt. Äh, jetzt noch. Die sind ja nur als Deko gekauft. habe ich geerntet, aber die schon wieder so. Ja, aber hier, oh, hier oben ist es schwieriger, unten war es einfacher. Hier sind schon so viele weggeerntet. eine Woche habe ich sie geerntet. hier einmal abgehärtet. Dass man dann mit der Heckenschere so ein bisschen auf Form schneidet, dann tragen die Gleichnis und dann kannst du nachher viel mehr wieder ernten. Das kann man auch machen. Ja? Mhm. Das wäre eine Haut.